ganyan po ang paghiwa ng cilantro. Medyo pino lang, okay? Huwag siyang masyadong magbuubo yung rice. Kunting black pepper. Cilantro. Sa umaga, magawa ko ng cilantro. Napaka-healthy ito mga kapatid. Tinuro ito ng amin. na rin. Tapos lagay natin itong lime. Malimon lang lay ko. Yung lemon, kahit isa lang sweet na, sweet na. Sabi ko nga, piece paper lang. That's it. Di pa kayo nakasubscribe sa George Arblat, mag-like at saka mag-comment sa video nito.